guerrero. Estás en cuarentena y bajas a por pan cada día cuatro o cinco veces. Eso está mal porque el pan engorda. Tienes un tutorial en nuestro canal sobre cómo hacer pan. Sin embargo, nadie piensa en los huevos. Huevos. Huevos. ¡Huevo! En 5 segundos, guerrero, te voy a enseñar cómo poner tus propios Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Esto censuro por razones obvias. Bien guerrero, aquí tenemos nuestro primer huevo Esta rutina es brutal para fortalecer core y aductor si mantengo squat sobre huevo un mes, puedo tener un pollo. Pero no me interesa. Todo depende de tus intenciones a la hora de crear masa muscular. Ahora, guerrero, puedes cerrar el ciclo del crecimiento muscular poniendo tu propia proteína y comiéndola también. Es hora de que demuestres tu verdadero potencial. No hay espacio para las excusas. Para nosotros solo hay un camino. El camino a la gloria. Hay un pollo en tu baño. Me gustan los pollos. sé poner un huevo, o sea, pongo un huevo. Pero que, yo no he puesto un huevo en mi vida. Que hay una pandemia ahí fuera, que mucha gente se la está jugando. Lo único que tienes que hacer es poner un huevo. Pues tiene sentido.